こんにちは、粟田洋介です。今日はバレンタインの猫の絵を描いて、それをブローチにしていこうと思います。これらは木の板にキャンバスを貼ってあります。これにアクリル絵の具で色を塗って絵を描いていこうと思います。バレンタインカラーの紫に塗っていこうと思います。 白が乾くまでの間に別のものに違う色を塗っていこうと思います 今度はニスを塗ってで裏にブローチにつける金具をつけていきますあ足が痛い このブローチ作ってみたいなという方は以前作ったキャンバスブローチの作り方という動画を参考にしていただけたらと思います動画のリンクは下の概要欄に貼っておきますでこの3つのブローチは群馬県安中市にある手作り猫雑貨店の猫のひげさんにて販売していただく予定です猫のひげさんのリンクも下の概要欄に貼っておきますので興味のある方は是非行ってみてください